Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, muito bem-vindos a mais um episódio de FIFA Hoje já aqui a andarem uh, eh, Não sei se hoje vamos conseguir uh, ah, Contra o Shakhtar Não sei se hoje vamos conseguir uh, Fazer o jogo contra o nosso irmão Para já vamos já contra o Shakhtar net. uh, Vamos ver como é que corre aqui a nossa Liga de Campeões Espero que corra bem Espero que consigamos ir o mais longe possível Que será a final, não é? E se, e se acho que já tinha dito Era fixe E a ah, Shakhtar depois é que temos ali o PSG Uh, era fixe a gente chegarmos à final e jogar contra o Hunter. É isso era espetáculo. Agora não sei como é que vai ser. Quer dizer, para já temos que ultrapassar aqui estes reais todos, né? Depois logo pensamos eh, se, se, conseguimos, se conseguimos ou não chegar à final. Para já é importante é conseguir ultrapassar cada... Ui, já foi! Já foi, já foi, já foi! Ah! pouco. Foi eh, por pouco. fairly conventional 4 isto é bom, estes gajos são bons para a marcação, que eles têm a defesa muito, oh, muito subida. Mas é preciso que eles me façam bem o passe, né? Oi, <laughs> na tromba. Ui. and also William by. Ai pots. Manchester United, of course, the first eh, English team to win the 1968, but not Lee, the first British side, because a certain club by the name of Celtic beat them to it. Da, da, da, da. Keep it tight at the back and see if can nick an early goal, and they certainly have done. Ui, costas, quase cortava. Eu sei, é eu sei é que falhei o passo. Oh, oh então! então! Fazem-me correr isto tudo e depois não passam. Oh, larga-me! Espera, puxar o gajo, não deixa jogar, não deixa jogar, não deixa jogar! Perigoso, perigoso. Nossa, mano, não foi nada aqui tudo. Nossa, velho. Ui, cresce, estou muito para lá. Matic on the ball. Pogba has it. Ora. Ora. Now it's Alexis Sanchez. Ui, era aquele, aquele popzinho. Gênio. Nossa, nossa. Isso, ganhou, ganhou. Ah, que porcaria, não foi por nós. Boa, boa, boa. Que isto? Não tem ninguém. Cá está. Ui. Foi! Já foi! Já foi! Tudo posto! Ah! Ganhamos o canto, não é mau. Ganhamos o canto, mister. Como é que é? Oh. O quê? Tirou-se para cima de mim o gajo, filho de uma égua. Estão a pressionar os gajos. Eu fico aqui no... Tal, esqueço o que eu disse. Quer dizer que ficava ali o do gajo do meio, mas aqui isto foi merda. Não há tempo. Vem para cá, vira, vira o jogo, vira o jogo. Ui, ui, ui. Ah, oh, então, então não fez o corte, caraças. Yaroslav Rakitsky. Merda, não fez o corte. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. É nosso, é nosso. <laughs> Cabeças são todas nossas. Matic on the ball. And the ball with Williams. Ui, o que é que foi essa força toda no passe? Espera, pessoal, não deixa os gajos jogar. Ah, que merda! Yeah, yeah, foi mal timing, foi mal timing, tem toda a razão, mister. Bogdan Butko. Marlos. Olha lá, pá. Fiz uma, uma bolinha jeitosa para mim. Para a frente, para a frente. Não é nada, estes gajos sou eu que ganho bolas de cabeça, pá. Corta. Enjogado. Oi, caroços. Olha lá o gajo que matou mal a brava. Para frente que eu ganho a bola. Isso. Isso. Foi na linha. Ui, quebrando o guarda-redes. Ashley Young. Nemanja Matic has it aqui Vai, é. tá, tá bem. Estamos a ganhar, é o que interessa. Ora, bora os gajos. Para o jogo. Essa pontuação está a 6.8. Ou seja, a gente consegue... Ui, mais um bocadinho. Ah, ah, boa! Gostei, mas gostei mal. Está na linha, é isso. Aqui eu. Que isto? Que foi que ele passa da merda? Passe cocô, fogo. mora. bora, ganhaste, hein? Ganhaste e mete na linha. Ah, muita força! Era bem, era bem jogado. Era bem jogado, sim senhor. Foi. O jogo, é? Bem. And the ball with Williams. Oh. And Caraças, pá, que merda. Quando eu pedi, foi no, no gajo errado. Pá. Ganhou, ganhou a bola. Foi na linha. Oh, Pogba. Sério. Corta, corta a bola. Bem jogado. The ball with Valencia. Under Herrera. Troca, troca, troca, troca, troca, troca. Isso. Parece que tem que vir buscar a bola, senão os gajos. Os gajos não me fazem os passos, pá. Pois, um assim, belo passo, o problema é que eles. Está aí, na linha. Ui. Ai, ai, ai, ai. It's with Tyson. Gana, pá. Ia ficando a bola, gajo. Ganhou, ganhou. Under Herrera. And the ball with Williams. Calma, calma, calma, caraça, sério. Fica estúpidos do caraças, pá. Estúpidos de merda. Tá aqui. É, é, falta. Falta clara. Marlos. Ah, não foi por aí aquela, para se parecia. Concordo. Dá-me, dá-me a bola, pô. Já foi. Cara, tinha aqui para, contra um jogador. Paul Pogba. Imposto. Ah, oh, caraças. Sei. pretty straightforward Yeah, weak shot straight at him, no problem for the goalie. Vengan, vengan, eh? By Alexis Sanchez. Oi! Diz ser substituída a tua prima. Under Herrera. And the ball with Williams. Alexis Sanchez. Um pass. Just 10 minutes to go. Under Herrera. And the ball with Williams. Oh, let's see. Herrera. And Mata. Ah, ia pescar, era lindo. Deixa ser substituído outra vez. Pá. Era acima da bola, pá. Pressiona, pressiona. Não deixa, não deixa Que é isso, que é isso? Não brinque com a bola aí, pô. Troca a bola, faz a bola rodar, faz a bola rodar. Ai, que mal passa, sério. Estúpidos, pá. We've oh, Oh! Oi! Oi! Descansadinhos! Sanchez. Pela dentro, pela dentro. Ashley Young. Ai, <laughs> mas... não saímos, não sei. Mas bem. Well, it's everything you want from the start of match. Bem jogado, bem jogado. Strong start. That result will give everybody confidence, especially the players. Well done. É importante é a vitória. vai Alexis Fiat foi o melhor jogo, né? Performance <coughs> Conseguimos ali a vitória, é o que é o que interessa. E nem chegámos muito mal, né? não tivemos assim grandes oportunidades para gol. Agora aqui mais no final íamos fazendo lá um remate, conseguimos ir para dentro da área, mas first eh? Champions League game for you, Danny. <laughs> Enjoy the experience. Yeah, yeah, it will. Oh, I am buzzing, mate. The energy inside the stadium, you know, coming from the crowd, the intensity on the pitch. <laughs> I have never experienced anything like that. Well said, Danny. <laughs> and good luck in your future Champions League efforts. Oh, yeah, cheers for that, mate. tak próximo depois vai ser já contra o, contra o Maninho. Ok, haha, já valemos 5 milhões. Pois é. 5 milhões. Ok, temos aqui grande precisão do passo do Williams no último encontro, grande vitória, bons resultados. Muito bem. Temos aqui mais qualquer coisa para personalizar. Ropa. Ok. Aspecto. Estamos no aspecto. É, tatuagem, esquece lá isso. Para e temos equipamento. Mais umas esteirazitas. São estes. Estas da Ou Pogba. Paul Pogba. Será que é mesmo o nome do, do Pogba? Deve ser, né? Ou Pogba. Ok. Pietrain. Penaltis? Vamos marcar penaltis. Ainda não sei defender. Incrível. Eu não consigo defender a porcaria de um penalti. Não consigo sequer que o guarda-redes atire. Ah, Faço puto de ideia, tem que ir eh, fazer uns treinozitos a defender. Ora, coloca na área. Acabou. Ei. Toma. Oi. Vamos a conseguir marcar, mas não faz mal. Oi, tanta força. E um toquezinho. Boa. Toquezinho. Acabou. Muito bem. Toquezinho. Cima dos jogadores todos e... Ah, o quê? Estava fora de jogo? Ah, sério? Get <laughs> gol. Um chapelinho ali. Tão baixinho, pá. Primeira. A quinta. <laughs> Não interessa, a gente conseguimos lá colocar que foi bom. É isto, penalti contra o guarda-redes, ok. Para os E... Uh. Ah, cabrão defendeu! Ok, minha é força, vai subir um bocadinho. Tá bom! Ok, mais um bocadinho de força. Está. Então mais um bocadinho. Uhul! Será que vai lá para cima? Ih, que defesa, pá! Oh, mas estúpido, temos, temos que acertar este. Este tem que ser rasteirinho ali no cantinho. Oh, oh, oh, oh. Ah! Esgado. Pararam, pão. Pão, pão. Ok, subimos o quê? Extinto. E finalização. Nice. Good session, lads. Good session, lads. Bem, ainda conseguimos fazer mais um joguito. Social media, boa sorte frente ao Terry. Ah, então vamos jogar já contra os gajos. buscado para o seu irmão do confronto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, cara. Porque aí é que de porque raio é que da Williams <laughs> está nos convocados? <laughs> é mesmo otário. Já, eu já te mostro. Já te mostro porque é que eu estou nos convocados. Ok, temos uma t-shirt nova. Ah, já passou, era vermelha. Vou por aqui. Não, até vou por aqui mesmo à vedeta, ó. Oh, oh. Bem fixe. Ok, vamos por aqui. Chester. E agora o grande jogo contra o nosso irmão. Daar weet ik met que Oké, vamos já pôr o Kim Kom da Williams. agora vamos lá. Ih, começa já aqui. na lá, nega lá. Opa, mas o gajo é alto. Não né? tinha cena. É? Love. La love. Christmas at the Williams. Must be fun. <laughs> Hey guys. A tentar ali meter pressão. Ah. Vamos para, Ah, os gajos também ganharam o primeiro jogo. Vamos avançar. Avante. A big night at a great venue, the Parc des Princes, here in the French capital, Paris. Priloga passer Neymar i rest. Lee Dixon, and in the group stage of the Champions League, PSG play host to their chief rivals in this particular section. It's Paris Saint-Germain versus Manchester United. Well, Derek, both teams got off to a flying start in their opening group match, didn't they? But something has to give tonight. Looking forward to this one. Isto. Orta. And here it Has gone over the touchline for what will be a throw-in. And the ball with Williams. Oh, Guasquera. Oh, regaining possession for his side cleverly. Danny eh, Dani Alves with it. Verratti now. Diarra. em cima dos gás, pá. Nossa. And no problems whatsoever for the goalkeeper. <laughs> pois é, maninho. Pensas o quê? Puxa. Bem jogado. Bem jogado. Oh, tá boy! pois <laughs> é. well, what it? a moment for the lad. There's been a lot of build-up in this contest between the two brothers, and now Danny has come out on top. Well, it's not a brilliant goal, but it's a goal. it's in the back of the net. Keeper couldn't do anything about it. What a Danny. So back underway in this game. Manchester United with the advantage. Son of guy. guys. Mbappe with it. Ah, pues, uh, the, the ball with Valencia. Massa, lovely pass from Massa. Ah, that was very een Offside here. Can't have been by an awful lot. Oh, I'm not so sure, but the linesman's got a better view than I have. Hang on, hang on. So much of the storyline coming in had to do with the battle of the brothers, Danny and Terry Williams, the target man versus the powerful centre back. It should make for an interesting contest, Lee. Afoy, Afoy, Afoy, Afoy, Danny Williams. Ah, stupid for the move. Goal Ah, caraças, que é sorte. Persona, Persona, Persona. Não deixa jogar. Bem jogado. Ganha a bola. Ui, só é ganhas. Boa, boa. Danny Williams. Ah, que... Passas mal passa. Nossa. Ixi, depois fiz mal passo. Não interessa, vá. I can remember descendencia. Que no fue nada. Tenga cuidado. Tenga cuidado, pá. Venga, bola. And no nonsense defensive clearance. Well, they've jumped in front, Lee. That's the most important thing. Your assessment so far? Been a United. The coach still has some work to do at half time, though. ball retention has to improve a little bit in the second half they're going to dominate. Possession could be key. Really fine initial touch. Ixi, o gajo conseguiu cortar a bola, não sei como. Ah, graças. Giving away possession, Juan Mata. Como ele encontrou, fica logo parado. Diarra, Cavani. Mbappe Leone, with it. Pressione. Dani Alves with it. Draxler now. Nossa, essa é nossa, essa é nossa, mano. Que isto? Isto! Passe foi esse? Mbappe with it. And they deal with the threat this time. Masana Diarra. Ah, não deixa jogar. Just had to keep his concentration tá and he did. Está muito mal, temos que marcar gols, pá. Ui, então foi para o gajo, casado é caraças, pá. Now Kurzawa. Horta, Horta. Perigoso para estes gajos. Tem ninguém, pá, está ninguém na frente. Esse penalti, né? Oh, vão à bola cortar, pô. Nossa, nossa, bem ganho, bem ganho. Ah, estava muito longe. Boa, boa, boa. Uma parte so vai, vai. Só falta 35 minutos. Bora lá. And the second half commences with Manchester aqui, United logo aqui. Isso, isso. Isso. Nemanja Matic has it. Bora, bora, bora, vou jogar, vou jogar. Ui! Ah, caraças para o guarda-redes pouco, pá. Quem ganha a bola? Quem ganha a bola aí? Nossa, é nossa. Ui, aí não, não percam. Oh, caraças, que é merda. Que é merda. Boa, boa. Ninguém viu. Isso. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. An awful lot of green space to run into. Ha, nossa, enganha. Já vai receber na. Matar. This is the Nemanja Matic. <laughs> and hammered in there. Passe. Diz, mister, o que é que se passa aí? Agora estamos a jogar bem. O Jogo de equipa faz assistências, ainda não fiz as assistências. Eu marquei um golo, tá. Bem bom. Aqui. Pé, maninho. Anda cá, anda cá. Cá, pois é, tens medo. Dona. Certainly got to give this man high marks for his work up to this point, Lee. Derek, Está no meio, pá. Ui, tanta força. O Rente não saiu. Não, pá, pista saída. O golpe é muito rápido, pá. Ah, não foi. Boa, boa. Dei a bola, dei a bola, dei a bola. Está, ok. Pode ser. Ah, não foi para mim, graças. Bem ganho, bem ganho. A bola a rodar. Mazic on the ball. Joaquin Gallo. Non brinque que a Paul Pogba. Ai, que Just couldn't keep it. Dani Alves. Vai, larga-me, Oh my God. Antonio Valencia in possession. Oh, Valencia. by Mata. Now Kurzawa. Neymar. Ah, já sabia que ele ia passar para ali. now. Uh, Olha, temos que controlar o jogo, pá. estamos a perder muita bola. Venha o Mbappé. Vai, vai, vai, Que, pá, que estúpidos, pá. Querem a bola para a frente. Here's Mbappé. Crossed in there by Dani Alves. Ai, se lá para trás. Ah, não deixa chegar, não deixa chegar. Ai, Mbappé, bem, bem. Mas tá o gigante está bem. Agora a bola sempre para fora. gosto. É nossa. Ui. Não ganhei uma bola de cabeça. Como é que é possível? Silva. Ai, caraças, tiago Silva, isto ser bola. Well, all the United players will be looking up at the clock. Time is ebbing away. They have such a delicate lead. Will they rue those missed chances? They could be costly. Foy. With Williams. Manchester United getting higher oh. and higher up the pitch. What can they produce from this position? Yeah. Only yeah, that's 10 minutes remaining here. Mbappe with it. Timing. Dani Alves. Here's Mbappe. Danny Alves with it. They've given it away. Troca, troca a bola. No, danger não perca essa bola aí, não perca essa bola aí. challenge. Berati. Corta, corta. Crossing possibilities. Neymar waiting to pass. Ooh, boy. Ganger. Ashley Young. And the ball with Williams. Under Herrera. Yeah, it's going to be United's free kick. Ah, oh yeah. PSG are going to switch things around on the personnel front. And only two minutes remaining here. Clattered away. Dois minutos, vai lá, tá acabar. Ganha a bola, ganha a bola. Isso. Given it away. The referee has decided that two additional minutes Oi. are in order. Matic. Fine cross into the middle. Well, they'll be looking to add to their advantage from this corner. And firing it into the area. Not messing around with that clearance. Tremendous intuition to win it back. <laughs> so the full-time whistle and He's another got. three points in the bag to add to the total from match day one. You've got to conclude, Lee, that they're in a superb position to qualify for the knockout stages now. Well, absolutely. Boxes ticked, job done, faultless start, say it as you will. Took control of this group and they look pretty awesome to me. Anda lá, quer ver agora? Agora, anda lá. Fala lá mal do Danny. Do Cavani. Isso não tem um videozita. Playing in the ah, Champions League against your brother. <laughs> What did it feel like getting the better of him? <laughs> Uh, honestly, I thought we were the better team tonight. We had yep. better tactics, we were more determined, more hungry. Mm. So, um, yeah, I think it was well deserved. Oh, it was fun seeing him out there. Uh, I'm sure a great memory for both of you. Yeah, probably not so much for him, seeing as he lost. <laughs> right. Yeah. Well, until next time, Danny. Yeah, sure. bem <laughs> jogado, bem jogado. Conseguimos aqui subir mais um bocadinho no nosso valor. 78, ainda não estamos muito. Temos aqui 6 pontos, PSG. Botão com 3, Ajax está com 3. Era o outro. Vamos jogar a seguir. Vamos lá. Ok, para ver o que é que o social media agora dizem. Bom jogo, 3 pontos existe, 3 pontos para o Manchester, quem mostrar o serviço. Vejo um futuro risonho. Olha, se já temos que ir ali para, para a Kim. Mas já fizemos o que era devido aqui com o Danny. Ok, aqui nada. Vamos aqui é em aspecto. Temos braço esquerdo, equipagens, equipamento. Temos chuteiras. Quase todas as histórias já. Foi. E uma, e aqui estava a outra. Estar aqui para as Pure Speed. E ficamos mais rápido. vamos só ver aqui o que é que, o que, é que temos com a Kim. Que é recomendado. bom, bom, bom. o Danny. Casa. Mr. Hunter. Vem aqui, já aqui. Eu não me lembro o que é que tínhamos que aqui. Vamos no quê? No Campeonato do Mundo, não era? Aqui a nossa colega, deixa lá ver. Deixa eu fazer aqui o, o treinozito. Isto salvar. Acho que era, estávamos no Campeonato do Mundo, tínhamos ido para a Europa. I'd like to work on our service into the box today. Okay. Let's make life é easy for our strikers, shall Ora, pela brecha, portanto, desmarcação e cruzamento desmarcado. Ok. Agora temos que ir até ao final e fazer assim o centro. Oh! Uh! Segundo poste. Ah está, jogada. Segundo poste outra vez. Oi. Pumba! Obrigado. <laughs> Tá Ui, não, enganei! Enganei-os todos! Sozinha! Ah, está lá dentro! Right there! Uma! Ui, falhei, falhei, falhei, mas ainda pode ser igual. Não, não pode. Ah, por acaso foi outro agora. É, continuar. Cruzamento desmarcado. Está ao segundo posto, mas o guarda-redes agarrou. Ah, bem, já vi que estás aberta aí. Ui. Hunter. Ui, este, tá, este não está a correr bem. Este não está a correr bem. Ui, que é isto? Ah, espera, não pode ser assim, já. Toma! Ali a zona de penalti. Ixi, falhou, pá. Ai, que mau remate. Epá, isto foi muito mal. Vamos repetir. Segundo poste. Ah, então, o que é isto? Uma poste. Está lá dentro, muito bem. Zona de penalti. Cabeça. Ixi, a barra. Ok, uh, segundo poste. Está lá dentro. Ixi, contra a guarda-redes. Ok, segundo poste. Ataque. Ataque nada, só porque foi uh, zona de penalti. Está lá dentro. Uh, para quinta. Tá? Ok, zona de penalti. Ah, que mal passa. Faz mal. Conseguimos jogar, o que interessa. Ora... Vá tá lá. O que é que subimos? Cruzamento, passo longo. Ei, ali subimos tudo. Força, visão, cruzamento e passo longo. Good day of training all around, Estamos melhor com o Williams. <laughs> Williams estava com 79 é que estamos de pontuação? Social media. És um verdadeiro exemplo a tirar um curso tão importante, onde acham que aqui em Berkeley é ou Stanford as mulheres estão em forma e terminado nunca em ar. É. Ok. Vamos ver só o que é que se passa aqui com a nossa maninha. Ora, algures sobre o Atlântico, verão 2019. Está feijão ao o. <laughs> Não se faz. Pingaram-nos <laughs> aqui a dormir, pá. Ui, ui, o que é que se passa? Essa identificou-te com uma publicação. Aw, <laughs> oh, you got my good side. Could have shopped out the drool though. nice. Still kind of feel like the noob. I think you're doing all right so far. Yeah. I love Wi-Fi on the plane. <laughs> Det går absolut er alltid göra. Fish. Oh, school. I had to take half my exams early and then defer the rest until after the tournament. Yeah, yeah, i jag vill na escola. Did you make a er college yet? Tell me good news. Well, I like the offers from Stanford and UCLA, but my dad wants me to take the one in Berkeley. He thinks the film and media program would be a good fit. Smart guy? Yeah. Yeah. But you know, it's so different now. There are tons of opportunities that weren't around when I was coming up. Going pro to high school is a real option. Makes you think. Yeah, ela tá tirando curso, tá como profissional nada fácil. Está a correr bem? Está tudo a correr bem. Ok. Na Europa? Sim, sou eu <laughs> com, com o outro Alexander da minha vida. Ok. Yeah, estamos em Paris. Boa foto maninha. <laughs> As medidas só querem divertir. Ok, depois é em Paris, o que é que vamos ter? O que é isto? <laughs> Ui! Peraí, ainda não percebi o que é que eu tenho que fazer. É o que? É. Ui! Tem que acertar. É... Isso <laughs> é Ah, ok, já percebi. Agora já foi tarde demais, vamos lá repetir. Tem que acertar no bucket, né? Ah, quase! Toma! <laughs> Muito bem! Desempate! Ui! de Não, pô. Eu tava bem que aquilo era um. Era um balto, pá. Lá <laughs> tá dentro! Boa, temos que ir, 3 mil. Ah, ah, sem hipótese agora. Muito bem. <laughs> Aproveitar o corredor para fazer um treino. Tá bem. Final throw of the Garbage Hoop World Cup. It's all tied up at 36 apiece. Hunter steps up. for the win. Pressure's getting to her. Yes! <laughs> Come on. Who's that? Okay. Tá queimando ela? Is Hi. Ah, é o Dad. Yeah. Harold, Kim around? Dad. Uh, rematch later? I wish. I've got to study. <laughs> Don't be late for the meeting. De Silva will have you riding shuttles all day. Sir, yes, sir. <laughs> See, you're making friends. Ah, that's great. Speaking of which, your brother called. Should make it for the knockout rounds. Oh, if we make it that far. You've already won by just being here. Remember that. Even if you lose, you've won. Yeah. But, uh... Yeah, I'm not just yes. along for the ride, Dad. Yeah, I get that. But don't go putting too much pressure on yourself. 17, Kim. You're still learning. <laughs> You're still finding your way. I just want to show people what I can do. And you will. Just be patient. It's never been my strong suit. So, made your decision yet? College? Is there another decision? Yeah. I, I mean, no. I, I've been thinking about it a lot, obviously, and Berkeley looks amazing. Couldn't agree more. But I, I was thinking, uh, more wondering, I guess, yeah. um, uh. what if I went pro? I was talking with Alex the other day, and she was saying there's tons Pro. of oppor- Where? What, that Seattle thing? I don't even think they were serious, Kim. They wouldn't have talked to us if they didn't mean it. They was just throwing a hat in early so they'd be top of your mind when you finish college. They aren't expecting you to entertain it. I doubt they want you to. You have to remember that this tournament isn't the be-all and end-all. Evangelia. I have to go to my meeting now. Ela tiver a oportunidade de profissional, por que não? temos aqui nada para fazer. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Uh, já estamos a ver que a nossa team está aqui com alguns problemas né, por resolver. Vamos ver se, se elas conseguem resolver todos no sentido correto. E tentar ganhar aqui o torneio primeiro. Vamos por fases, vamos por fases ver o que é que acontece. Hoje vamos ficar por aqui. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!